Hala, ano nangyari sa akin? Di ako makababa. So, hello guys. Andito tayo sa harap ng Pure Gold. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng Pure Gold dito sa syudad. Okay? So, kasama ko rin yung aking cameraman. So, ito yung aking cameraman. Uh, magpakilala ka muna. Um, ako po si Apollo. Uh, siya po yung cameraman natin ngayon, mga lods. So, ito po yung Pure Gold. Ipapakita po namin yung laman ng loob. Medyo maliit yung pure gold nila dito ah. Picture mo naman ako dito. O yan, picture tayo guys. So, dito yung video ng yelo pag magiinuman. Ay, dito na pala. So, ito yung bidea ng mga damit. Ayan guys. Nandito naman yung mga needs, mga pagkain. Ito, ano ito? Let's use ito. Mga noodles and ano to? Basta puro pagkain yata. And meron naman dito mga beer, yan. Yan, ang favorite ng mga police. <laughs> Tapos dito guys, merong mga drinks. Ang lalaki naman ito. Cola, grabe yung cola at Sprite dito. Nako, napakalaka ng soft drinks dito. Magkaka-UTI ka pag inubos mo to. 1.5. Ayan. So, yun naman ang pure gold, ang pure gold guys. Meron pa sa likod. Ba, may Slurpee pa dito. Pero may Slurpee pa, sir, oh. <laughs> Ayos din. Ah. Buti pa dito meron sa 7-Eleven namin. Wala eh. Saan likod, sir? Piskapis, piskapis. Hindi ko alam paano eh this sabi eh, ano ah Dapat sa labas pala pang thumbnail pure gold. Tara, tara. Saan ba ako papwesto dito? Okay na ba dito? Kita by pure gold? Kita yung pure gold dito? Pipis lang ako. <laughs> Pinto na to. Wow! So, ano to? Kainan? So, meron oh. ditong wilya ng soft drinks. Pero may kuan, parang nati. Oh, pwede pala mag-inuman dito. Ah, ayos din. Ah. Actually, pwede mo nakawan to. Pag maraming police. No. Scale. Ang pwede. Virgol Junior. So guys, ang next natin pupuntahan ay Jollibee gamit ang maganda naming sasakyan. lang. So guys, nandito namin sa Jollibee. Nakarating na kami sa Jollibee. Parang sarado na. Tara. Ganda pa Alsen. na. O parang dilim. So, dito naman tayo sa harapan. So guys, merong hotel dito. Sa harap ng hotel, meron Jollibee. So, andito na tayo sa Jollibee. Titikman natin kung masarap ba yung Jollibee dito kumpara walang ba yung lasa. So, kasama ulit natin yung ating cameraman. Papasukan na natin yung Jollibee. Nakikita nyo naman yung Jollibee na logo dito. And yung governor ba? Governor ba tawag? Oo. Governor yung model dito guys. Kaya nga ako sign. Picture. Mamaya magpapapicture ako. So guys, andito na tayo sa loob ng Jollibee. Nakikita natin maraming upuan. Maraming tira-tira. So, yung crew dito, guys, hindi masipag. Yung mga kalat dito. Tapos, meron din bila ng Coke and Sprite. At pwede akong pumasok sa loob. <laughs> so, tingnan natin yung gawaan. Dito yung soft drinks. Uh, burger. Ito yung mga kanin yata to. Ayan. So, siya yung sa drive-thru na dito, lutuan siguro to. Pero walang naluto, siguro nag-prepare na sila eh. Ay, hmm. hmm, syempre, napakasipag nating cameraman. Susunod kasama ko na siya mag-vlog, guys. Nice. Nagbablog kami. Na kasi. Eka, titikman natin itong pagkain sa Jollibee kung kalasa ba niya. Bili tayo isang Jolly at Dog. Hindi ko yata nabili. Yeah, isang yam burger. Isang french fries. Isang coke. Isang tubig. Yan. So, titikman natin guys kung masarap. Ito naman tayo. Yan. Teka, pa. Testing ko. Try ko umupo. Sister. Ay, kasama ba yung chair? Hmm. Teka lang, re-relax muna ako. Daya mo eh. Alam, alam ko na, sa kanto ko, pupesto. Oh, sakto akin oh. Daya! So guys, ngayon ko lang na-realize, mahirap umupo sa Jollibee dito. <laughs> Yan, tara subukan natin. So yan, kalati ng pet muna yung upo. <laughs> So dito naman na tayo pa atras pwesto. Atras na pa konti, atras na pa konti. Ang hirap Tayo umatras eh. Okay lang yan, tansayin mo. Pero dahil naka dance break ako, kuha lang totoong pagkain. okay. <laughs> Diyan ka lang ha. Ah. Pipilm ko lang tong titikman ko. So, what's up guys? Andito na tayo sa Jollibee at titikman na natin yung binili natin yung pagkain. Tingnan natin kung kasi lasa ba ng totoong Jollibee. So, titikman na natin. Una natin titikman ang, syempre, Jolly at Hotdog favorite ko. Uh, masarap naman siya. Mukhang pareho lang din. Nabuta tayo ng umaga, guys. So, pangalawa natin titikman ay yung Yum Burger. Ang sarap, ang sarap. So, yummy naman din yung burger, guys. Kalasa naman.